Agora vou me disfarçar de Onski, porque sei que ele é amigo do Erie, ele está sódio o caçarabo em uma cidade distante, vai ser perfeito. Agora vai começar o Big Brega, vamos ver. Boa tarde. Eu agora sou o novo apresentador. Onski? Ah, fala Edi, como vai? Ah, vou bem, normal, como todo mundo. Legal, e hoje é mais um dia de prova. Hoje é dia da prova do Ariu. O Ariu, não sei como se fala, mas o que importa é vocês estão presos em um vidro, e o Ariu vai jogar uma TNT em cima de vocês. Vocês terão 10 segundos para sobreviver. O cara quer nos liquidar. Relaxa, temos uma equipe de segurança muito profissional. Agora sem enrolação, bora logo pra a prova. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, joga a TNT Ariu. Beautiful! Oh my god! Como o Vario jogou a TNT em cima dele. Os três venceram, e agora vocês vão ter que descriptografar esse código, porque cada um te ajudará a tirar você daqui. Deus que dá estranho. Verdade, e cadê o ajudante? Ele sumiu do nada. Eu sou o único ignorado daqui. Agora o Big Brega acabou por aqui. Até amanhã.